Por favor, tia Em. Eu quero ter os peitos grandes iguais ao da Luca. Ah, mas é claro, minha querida. <laughs> Eu só preciso da sua voz. Há <laughs> algum tempo depois. Hum? onde hum? eu